Ai vem aqui meu filho, nós temos de falar Tu vais ser valente e não vais mais chorar Tua mãe se foi, não te quero de adulto tu não vais entender. A partir da manhã vais arrumar teu quarto, ordenar os brinquedos que ela te comprou. vestir pijama, lavar a tua cara como ela te ensinou. Ao dizer as palavras, o meu filho gritou. Vem aqui, meu filho, tu não vais enganar. quarto também eu sei chorar. É difícil de entender, até para mim, meu filho, é difícil de esquecer. É tão difícil de esquecer. Só Deus para fazer entender Só Deus para fazer entender Foi Deus que quis assim O que está sofrendo, meu filho o Pai também sofre, acredita em mim dökürdü temiz